mana payshanba bozor yigirma to'qqizinchi число yigirma to'qqizinchi sentyabr ikki ming yigirma ikkinchi yil to'rt ming uch yuzmi чор ҳазору сесад сомон када надода се ҳазору шашсад сомон савдо шуда бозорда чор ҳазору сесад сомони пулса кача муносиб нечи пул акам 4 миллион 300 gram 4600 qancha bo'ldi bu qacha bu qachami o'n ajimi nechi pul bo'ldi ikki yarim ikki yarim ozi nechi qildi bir yarim qilyapti bir yarim marhamat tomosha şey qiling mina siz hozir ashta somon qilib bersak Zeybelin na dodaj sad kača. Marhama tamo tekme. Donaži naj? Donaži naj. برای کشتن کم طرف سازنده باید در کمال دسته بود چند کیلو گوش میکنه باشه؟ 60 60 50 سال 60 کیلو اینا سه و نیم تا گفته استم Кешам я бо айрухро. Чеушашам и баракат бо. Эй, чеушаш. Баракат бо. Я чаш гиси. 3600 савдо шудеста. Шкадия и фан. Шкадия и фан. ина буқаи байвой 9000 сомон меган бозор 8000 савдо кариста 9000 сомон дешад бозор 8000 бозор савдо қилishni eshitmabdi bu necha yashar 2 yashar. 2 yashar boqilsa yaxshi buqa bo'ladi Zo'r bo'ladi. 8 mingga bermadingiz 8 ming. Bu живой вес nechi chiqsa taxminan? 300 ga boradi. 300 ga boradi-a? Живой вес 60 км бромадас. Аман. 8.5 qilsa berib yorasizmi? 8.5 qilsa berib yoramiz. Bo'ladi. Marhamat, tomosha qiling. qiling ина буқаи ҳарбӣ сенздаҳ ҳазор сомонӣ он уч мing сомон бозор нечи қилди он ярим қилдими o'n yarim o'n bir o'n birdan baland бозор даҳним када ёздаҳ кадай даҳ ҳазору сад сомон он мing ниш сомон қилishni berishmabdi марҳамат вайдан баево буқалар бор экан бу биран бисёр Σιωσκάτι, Σιωρα, Bistiak'ın kadar, Bistiak'ta kadar alıyorlar. Aynalı, aynalı be, aynalı be, Afrika'nın Erman diyorlar. Hayırdır bu kasakla bu? Karaotun'unki? Karaotun'unki? байвай кунам ина кунаҷини ёшак се ҳазор буда фар бяк бозор чанд сад шаш надоде бозори шашта сомони савдо шуда надода ина кунаҷини байвой аҷоиба арбия дӯшаш надоденаш сари ма дӯшаш надода ан иншоалло савдо мешавад марҳама тамошо кунед 2600 сомон надоданешон икрои оқиш мебиришмад 3000 сомон доширад марҳама тамошо кунед ина боқача 4000 сомон дайд дуд мин сомоне кан ушарми сомонга бермад чанд шида яшмо چهار هزار سامونین هم قچه غناجی نه یا؟ غناجان ارغاچه دور سامان marhamat mollar arzon bo'lyapti ina boya buqaydiga hash hazor desan haf hazor shashlardan adadayish bu necha yashar bo'ldi Priyaşar Bugayo. Priyaşar Bugayo? Ne yak sola nashudas. 7600 so'mga berishmoqda. 8000 so'm deyapti. Marhamat, tomosha qiling. Xush. бозор нечи калда бозор бозор шаш ҳазор сомони кадан олтимин савдо қилиш беришмапти шаш ҳазор сомони халек бала бухаласма Burası şu an bir sene tur diye Ardından beri beni. Sodamanı ketemadi yaptı. Güzel bir olmasa bir hakem. Kayısı da. Hayırdır kasakı? Gulistondaki. Gulistondaki. Birinci nasos. Birinci. Birinci nasos Guliston. Merhamet. Olamadım bunu olduklar. Yine bu kaça çoğla zor soğumda. Bozor ne çıkıldı? Üç yarım. Üç yarım. سیونیم هزار بزار سودا کنید چهار هزار پچه سوی جک دیچه بوده؟ بسه کی رو بسه؟ آل همه چهار هزار سامون پچه روش اینا بودی بناجی نی یک ساله چهار هزار هفته سوم میگه چهار هزار ده ندار بایش چهار هزار کدیس کدیس نه؟ این هم لازمی فرقی وقوات این هم اشتگی چه هم باشه؟ چهار دوسته چهار دوسته؟ چهار دوسته ده نداده؟ садсома нигоҳ накарда надорем саҳри савдо шумурава э, мешава то барака шафта як савдо мешава иншоаллаҳама ина ягона аҷони аъла шашини мазор сомон қатъи гусалаш бозор чанд савдо кардаа шаш ҳазор олтумин сомон ина бола иш ражина ё буқа шаш ҳазор сомон ина бола Assalomu alaykum. Aka yaxshimisiz? И чандим ша? Чором? Чором гузара чашм дас? Марҳамат. Шашини мазор сомон гуфтестам. Хонаҷини Алло. Шей? Чор ҳазор сомони. Гунажим да, гунажим. بازار 3300 سومون سودا کرده 3200 سومون بچه چوتا ارزش شده نه بابا 3300 سومون کرده نه تو داشتون اجین فر به چند سال هست مرحبا تماشا کنید بنا اجین یوشک 3000 سومونی با مومی نداشته مرحبا муназин ёша ай шумо чанд шид ака чор ҳазор ям гунаҷин ая ишам чор ҳазор сомон да бозор чанд савдо шид сисе сисе 3300 so'm. 3300 so'm. кудо savdo qilib берсам Yo, aka. 4000 муомила mana xunajon olib ketavering 4200 ga ikki savdo qildi, ena bola man. bittasi o'zimi ha bolasi qoladi endi bolasi ha bolasini olib ketavering ha yaxshi 4200 га гона ажанда ўзи савдо бўлди мана боласи қолиб кетди. Бардак тик жоқ. Бу боласи қанча деясиз? 2000 боласи. Кетди марҳамат. Гонажини ала 16000 сомон қати гузала шишам гонажи мидай. Бачаш ҳам гонажи. 16000 сомон. Сем гузалаш. О гузалаш гонажи на ё? 16 сомон марҳамат 16 сомони нағонаҷини ёшак 8000 сомон бистай 7000 сомони да надода 7000 сомон да мусалай якум ям гунаҷин ая мусалас мусалас ам гунаҷин да якум гусалашаш ячи гусалашаш 7000 сомони савдо кардем چهار سومون بزرگ سی و یک کده سی از آن سومون دو این ارزان شده La sola ça La sola dieta. Sonra doğru somon. Ya doğru somon. Ina Volazhini bu 8 litr shid metodas. Gusalachash seyam. Isham gusalachash xonachina ya? Yok, Yo'q. Xonachina. Xonachim mutas. Ina 8 litr shid metodas. Bu gusalachash ham servis Ay Aybegas 8 litr. Yoza ay yoza hazır somon bo'lurda. Da hazır somon sağda kadar. Ofin da Nikoy bu dibe 600 rubl. Danikoi بود دیگه сеюм гусалаш будааст ҳашт литр шид медодааст ина шаш ҳазору сад сомона савдо шид чорта гусала доштаем чор гусалаш ҳамаш сад шаш ҳафт метр шид метр о ҳаштмоҳа гусала дорам саккизойлик гусалаш Bu bu kızar. Yanlış. Bu kız kaya bu. Bu kadar haftaki ya. Şan şazarı saat somon savda hoş değil ama. Giriftan. Kaça? Hancini mazor sormam muhtese. Çora haçlarda nalıdan. Rolme 800 ile birleşmekte. Kaça? Sivecan. Ama tamam şakırım. Koş. Koş. Hacı Madar somon. qancha bo'ldi bu qacha bu qachami g'unojimi olti ming assalomu alaykum Yaxshi yaxshimisiz yaxshimi sen xohlasan qilyapsan ha shu men omonmen bo'ldi qancha bo'ldi 6 deyapti. 6? Bozo ne çıkıldı? Bozo 52 52 dolar. 5200 somon bozor savdo qilishibdi 6000 somon deyishyapti bir yasharda bir yarim yashar bor a Ha? a qayerda buqasi bu qayerda buqasi bu toshirobod toshrobodniki Evet yo'q ajoyib kelajagi bor aka kelajagi bor a boqsa bo'ladi boqsa bo'ladi bo'ladigan joyi qancha bo'ladigan joy endi sizdan bizdan a bo'ldi mana xabar xalq tomosha qilsa baho qo'yishadi o'zlari buqacha qancha bo'ldi aka buqachalar besh yarim deyapmiz besh yarim bozor nechi qildi bozor qirq sakkiz qilyapti qirq sakkiz to'rt ming sakkiz yuz a 5500 сомон гуфтаса бозор 4800 сомони savdo qildim Abdudayev. Qayerda bu qachasi bu? Toshirobod. Men Toshiroboddan. Ey bu. YouTube'dagilarga tilaklaringiz. Kapesh Kafazova TV. Ey gazo. Tamam. Marhamat yana tomosha qiling. Xotbayda hamma blog. 6000 savdo giltini. 6000 yana ቾሮም ይሄን ሰላሳ ጊዜ ታኒና ይሄና ቦላ ኢሻ ቆናጅና ያ ሰላስ ሰላሳ ሚና ቆናጅና ሰሰዶሽ ነው ሳውዶሽ ነውና زنگ زنگ پرویزه این این بالای تماشا کنه این این بالا شش شش نیم هزار تومان گفته اینا مثلا چش ایشم خونه عجی نه مثلا بزرگ پنج نیم کتای این بولا دیم بوتلا چشه یا؟ دیم دیم مودا ندادیم؟ ندادیم شو هم سهری و مهم پیسه ندادیم بیشاری بیشاری این این یوشک بوده یا؟ این شیر شیر هم دوشته این هم Да, до селя тоже в Мекна. О, до лета тоже. Да, до лета тоже. Да, до лета тоже. Гоу, чекала не? О, со. Сары панчиним да надо, дейм, ози панчиним там тебе тенес мена ма? Лети уже, о. Метенес, о. Бодана уже там вообще тали. О, гавлет. Нормально вообще. Динак, бутылача шам. Мода, бля. Йоша. Йоша. Йоша. زنجیره مزار سامان اگر موزی باشه اینا مثلا چش خطی میته میره و میگه به شهر مسامان ای گوه از جای؟ همین کلخوزه بود کلخوزه بود کلخوزه بود اینا با قچه پنج هزار در گشته پنج هزار سیتر باشه میته میگه اینا پنج هزار در گشته نیچه شهر بکنه بر یعنی شهر بارا؟ بر یعنی شهر بر یعنی اینم به خچه یوشا دیونی مدار شما خچه ها ازاش شده؟ هوایی؟ خچه ها ازاش شده یک خچه بازارم سوش شما چمی بشه سامان Tamam mı? Yine bu kaça yoşak. Se azor somo kutese bozor do azor sesar somo kale nado dai. 3000 somon. İki adam olsa beri orası hazıram. Yaxshi jadval savdo bo'lmadimi? Jadval savdo hali kelgan bu kaça? دوولیم هزار شما باشید میدود از این وقت با قشل ارزان بود نه؟ تانا چه ده گیتی؟ تانانکو بود یاد تانانکو بود یاد تانانکو بود یاد برغا چه ده؟ برغا چه که تیز کوک بیدی چه اکل؟ ده هزار سات سمون سودو کدیسی ها گناجین تمام شد بچه ها تا پشنبه آینده